وا تو سبز و قرمز شبیه شبیه شبیه چی شدی شبیه گوجه شدی خیلی خوب با خب بیان یعنی سریع چیز در اینجا بخریم آمد میان از اونجا آه از اینجا از اینجا های یو ای وی کسی نیست حاجی بابا بیان سریع من یه بذار من سریع یو ای وی بخرم بیا سی بال بالاش محمد نمیرسی محمد نصفش Under سوزانه 25 targets to go. Kills them all. محمد ماسک 5 ثانیه فقط ما رو نجات بده محمد میمیریم به خدا برو برو برو بوتو برو بالا بوتو بوتو بوتو بوتو بوتو محمد بوتو بوتو از دقت کردیم اون که 5 6 نفر دیگه اینجا هستن چه جای خوب بود بله من اسنپ کردم محمد اونجا یارو مثل سگ low ه ما اسنپ داره میشه بزنیمش ای من چرا یو ای ویو زدم ای خدا محمد محمد هنوز اینجاست مهندس هوای منو داشته باش تو اونها شلی کن شلی کن بشه شلی کن شلی کن عقب نشینی چی آجی؟ خودم حتی من میزنمش Oh. I'm taking fire. Gas moving in. یکیشون داونه Get to the safe zone. حل هر دوشون زدم بیا بیا من پریدم پایین ما بیا بیا بیا من مجبور شدم بپرم پایین من مجبور شدم بیا پایین رفتم تو زون آخر Başkanım laf diye. Aa hacı biten ben bula. Vaysa vaysa ben bula. Enemies in the area. Mehmet Mehmet ica. Under 10 to go. Keep fighting. Gas is moving in. New safe zone located. At movement. Moving. Let's go, Jay. حاج دور بزنم من زدن حاجی راحت منو میزنن ها رسیدم آه رسیدم آره شیش نفر زندن حاجی شیش نفر تو سه تا تیم سه تا تیم حاجی بقیه کوشن پس آره دیدم دوتا رو آه محمد من نمیبینم شخصی پشت درخت آرمش دارم جورت داره از اون دیوار رد داونه 뒤에 침사위 뜨나? Less than five remain standing. Good job, good job, good job. Gas is We're too far out. We have to move. Oh, mine, mine. Be just mine, just. Mine, yeah? I see movement. Setting charge. Downish, downer, downer. One more, more. Следи ме, следи. Request recon flyover. What? What? Thank you. Thank you. Nice. Good work. Nice. Hele goed boep. Hele goed boep. Oh, dat is het kill is nu. Oh. Hadi, oh, lieve. Oh. Ah, hadi. Hadi sen yine kaçacak Gaat oh, rieche doch toch Nee, loopt Ah.